No. I hate Fortnite. Arrêtez-vous ici. Oh. Oh come on, not this again. Stop interrupting us right. Non, je suis Marc-Antoine et je suis sur le point d'empêcher ces gars d'interrompre Alexandre. This. GRR. Je me fâche parce que tu m'as...